Um, तो मैं किसी चीज़ में किसी भी हालात में हार नहीं मानती तो बहुत सारी सिचुएशन होती हैं जब मैं या तो घर पे या फैमिली में या कभी कभी काम पे ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ काम करना कभी कभी मुश्किल होता है या फिर कोई लोग कुछ कोई चीज़ कहते हैं जिसके साथ मैं सहमत नहीं हूँ तो मेरे को हमेशा ये लगता है कि हमें काम ठीक से करना चाहिए और साथ में करना चाहिए तो इसलिए मैं हार नहीं मानती मैं यही सोचती रहती हूँ कि मैं इनके साथ कैसे काम कर सकती हूँ कभी हालात या सिचुएशन से बाहर नहीं जाती